艦隊戦か腕が鳴るわね つより少しお姉さんなのだからな。綾波が一番だなんて。 艦隊戦か腕が鳴るわね やつより少しお姉さんなのだからな。 <laughs> これが従来相関の実力ってやつよ。ああ、よかった。活躍できて。 艦隊戦か腕が鳴るわね 目もくとなりなさいなよく見なさん行きましょう 当たり前じゃない。いいのよ。もっと褒めても。私ですかやだ、困ってしまいます。って、あれ北上さん今の 何言ってるの当たり前じゃないいいのよもっと褒めてもまた生還しました指令のおかげですね作戦終了艦隊が母校に帰還したわありがとう これでまた戦えるわこん